السلام علیکم دوستوں میرا نام ہے محمد مدانی چلو اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو کرکٹ ایچ ایس دو ہزار نو کا سیٹ اپ اور اس کو انسٹال کیسے کیا جاتا ہے اس کا طریقہ کار بتاؤں گا سب سے پہلے آپ کو جس لنک کو کاپی کا لینا ہے یہ لنک آپ کو میری ویڈیو ڈسکرپشن سے مل جائے گا ود آؤٹ اینی ایڈس یعنی کہ کوئی ایڈس نہیں لگی ہوئی کی آپ اسے ڈائریکٹلی ہی وزٹ کر سکتے ہیں وزٹ کرنے کے بعد آپ یعنی اپنے براؤزر پہ اس کو چیک کر لینا آپ کے پاس اس طریقے سے ونڈو اوپن ہو جائے گی جب آپ کے پاس ایسا ایک لنک کا آ جائے شو ہو جائے تو آپ نے یہاں پہ جو ڈاؤن لوڈ کا بلو کلر کا بٹن ہے آپ نے اسے دبانا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ آئے گا ڈاؤن لوڈ اینی وے تو یہاں پہ آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ اینی وے پہ کلک کرنا یہ one point eight G B کا مکمل سیٹ اپ ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں میرے پاس یہ ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو گیا ہے اور یہ میں نے آلریڈی ہی ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے یہ دیکھیے میں نے یہاں پہ آلریڈی اس کو ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس رار فائل سے کر لینا ہے جیسے کہ میں ابھی کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ ہیئر فائل تو یہاں پہ میں ایکسٹریکٹ ہیئر کر دیتا ہوں ہو جانے کے بعد آپ نے یہ دیکھیں یہ سیٹ اپ نظر آئے گا آپ کو آپ نے اس سیٹ اپ کو ڈبل کلک کر کے اوپن کر لینا ہے جیسے ہی یہ ایکسٹریکٹ ہو جائے تو آپ نے وی سی ریڈکٹ پہ جانا ہے اس کو سب سے پہلے آپ نے اپنے پی سی میں اسٹارٹ کر لینا ہے mutual basic C plus plus اس کو آپ نے اسٹارٹ کر لینا ہے اپنے پی سی پہ تو یہ دیکھیے آپ میرے پاس تمام کے تمام سی پلس پلس انسٹال ہونا شروع ہو چکے ہیں اب جیسے ہی یہ آپ کے پاس تمام کے تمام انسٹال ہو جائیں یہ دیکھئے میرے پاس انسٹال ہو چکے اس کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس ایک main I S O file میں کریٹ ہو جائے گی آپ نے اس کو کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو سیٹ اپ نظر آئے گا یہ آپ نے سیٹ اپ پہ کلک کر لینا ہے کو آپ نے میرے آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے فالو کرتے جائیے اور اس کو اس طریقے سے انسٹال کرتے جائیے یہ تقریباً آپ کو پانچ جی بی کا آپ کے ہارڈ ڈسک میں ہونی چاہیے آپ کے ہارڈ ڈسک میں تقریباً پانچ جی بی سپیس خالی ہونی چاہیے اس کو انسٹال کرنے سے پہلے میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں میرے پاس سات جی بی کی میموری خالی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہ ٹوٹلی انسٹال ہو چکا ہے اب آپ نے اس کریک فائل کو یہاں سے کاپی کر لینا ہے سوری کریک فائل کو یہاں سے کاپی کرنا ہے کاپی کرنے کے بعد آپ نے سی ڈرائیو میں جانا ہے پروگرام فائل میں جانا ہے اور یہ کیم کیمپس ماسٹر میں جانا ہے یہاں پہ جا کے اسے پیسٹ کر دینا ہے اور اب یہ دیکھیں اس کو آپ گیم کو اوپن کر سکتے ہیں کیونکہ میرے پاس تو یہ رن نہیں ہوگی میرے پاس وی کا پرابلم آتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کیجیے اور نئی آنے والی اپڈیٹس جانے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تھینکس فار واچ اللہ حافظ